However, this is another trick. Much like the illiterate village woman I highlighted in, a, uh, in my earlier submission, leaders are ready to tolerate humiliation because dropping them would mean shortening their lives. The Speaker of Parliament uh, falls into this category and therefore she is ready to accept any changes for this reason.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 To their shock, they uh, cracked a joke and laughed alone. When they switched off my programs from the airwaves, both the media owners and the listeners forced me back on air. The mafia was humiliated uh, to the bone marrow. Shamelessly, they hatched a new plan, which was to convince me uh, to work with them. This looked like this looked stupid, and it fell flat. They thought I was a pauper um, who could not survive without a government job. When the president appointed me as a senior presidential advisor, Tumwewaze declared that I should be thrown into the category of those who are not paid salaries. It took the intervention of General Muhozika in Rugaba for me to get a salary. I almost smashed Tumwebaze's head when he wanted to meet me after television show on NBS. He uh, was luckily, he was lucky that I was um, locked in the toilet. Bakugarida mukumbi. Mutira. Kamalize. Kamalize. Kamalize. Kamalize. So much trouble. So much trouble. Kuaba abana ndu sinka na muri futi ba furi yomura. So much trouble. Tamale. Bishaba joga ba joga mwa ta joga. Another, another stupid suggestion, Kansome. Another stupid suggestion was that I should work at the new vision. What type of arrogance is this? Kaushenga declared me a madman. Later, he wanted to employ me. Um, he, wa he wanted to employ me no, again. No, no, no, Actually, Kaushenga <laughs> was running around the council. Council, I'm going to go <laughs> uh, declared me a madman. <laughs> Eh. Later, he wanted to employ a madman. Actually, Kaushenga was rotating around his grave. Um, other people uh, came up with brilliant ideas suggesting that I should be employed at the media center. This too was sheer arrogance. In this, in the case above, I had, I had, I had to work under Frank Tumwebazi. Money for medical treatment is sold from Narwe So's office, and um, it was she and Nakalima who have a head uh, who who has a? muleke kati wano ndoza kamuleke awo mbuseewo abantu bebanafuna ekitabo banakyesomera <laughs> eh, bakagula dda anti abalanaba bano basenige bagenda kumpereza bano baluka bwe bagenda kumbuza ekitabo gye kiri eh. the offer of a job at the media center was purported to save me from the acute poverty their real intention was to bring me under their total control they were aware that i had compiled a stinker about their corruption corruption scandals. Following the experience I went through, I made the following resolutions. Nzusome, <coughs> resolutions in the same way, the villagers in Kalagala reviewed Kajwa's conduct after the death of his third wife. I have developed a different view about Amama Ambavazi, Jenum Jishamuntu, Dr. Kiza Besigi. They must have uh, had reasons for their decisions. resolution number one hey. Hmm. baba zino badiramu hey. Eh, becha abalema bana bana bibaba goba ate bakuba mukama wabo ate kibali baagala nzina balimira ko eh, eh. nzina sikala ku musebe ba ba muntu ba bana baba joga naye bwe bali zinga ko mu kwaba abaana bwe balinyebamukuba bulungi banne bwe balimulaba enkuba gye bamukubyemu ku tv banne bajja kuduka budusa erikopita zisula mu lujja abaana bajooka tekiriyonagaana okukolera gavumentindikolera endala eriwo akafanana erikwata bano erikwata bano tulikolera erikwata bano netubalabakokabanga bajikanga abaddeko ne gaalubindi ze anti bonna ono bwatalidduka kuyingira kongo kinsasa nga bimusanze eh, potipotulo eh, eh, tuli balabakukabangali egyo tujokolera bagisuule balabe bakisuulewo anti ensi balina bekukuma bwekukumi muzuumu bekukuma muzuumu I am like a woman who has been forced out of her marriage. She only goes back to attend social functions such as funerals and weddings. I support government only on important issues. Yes. Okay. That's why you people, when you see me campaigning, to much together. Only seek forgive city under a formal structure. Much money? Hey. Okay. Well, don't have a Konga by Itaba advisor and Peter. Resolution number four. <laughs> I only support Yoweri Museveni because he supported efforts to save my political career. I am always consoled by his last statement after listening to the Traitors fabricated tapes. I almost, in in almost the same way the biblical Pontius Pilate acted when he found Jesus innocent, Museveni told me, metaphorically saying that however ruthlessness and huge a snake may be, it cannot survive the attack of uh, once they connive against it using its numbers or using their numbers. It was it was Nalweyiso Nakalema Walutwetwe Tumwebaze and one of the Bakoto who plotted against me. One day, I hope I will be the last to laugh at a happy ending and a happy ending. Resolution number five. I will never enter the senior advisor's office, no peeping inside it or coming near it. Wagana. tolirana nga tesoboka omanjeri tuyinza okusisinkana tusobola okusisinkana nemulifuti omwattiramu munne i have avoided them for eight years sibalabangako physicalkwetisi tubaganira mulifuti mwenyini mwemuzanya <laughs> nokuzanya Uh, for fear of coming face to face with these wicked fellows. Mm. kirinyayo ive gone to state house twice in eight years when the president invited me ne lwe nagendayo okugjayo entebe yange nti ebatawaanya evaamu emisota ebibamanyi <laughs> nengene ninjijayo yanti baga bali bagitidde ne ofiisi nga entebe evaamu emisota nenjikimayo ate nange nagendanga nendota nga omwana bebi akaba niwo mwana ono namulika ludda wa nomwana nkabirira namulika ludda wa nokuva lina gijendi bibi takyakaaba bibi wali wamuleka muntebe ndowooza aa ah, entebe yange ngenkabirira ngishimeyo nebwemutulaba mutuyita bakuzanya why bwemutulaba mumasuuti amalungi mutuyita nnyo bantu I will never attend a meeting which my detractors are expected to attend. Eh, sijikola, sijikola angako. in 8 years wona yababera siberawo and i will never attend resolution number 8 is yeah. by i will never attend any national function yes eh, sigenda ku mikolo bobabera yo and sigenda ku mikolo ja government tota, tota wana president ni bwabera kalagala mbera mu nyumba yange wofu bwegeru kula bwige konga yampisi nakali malagira abantu banyole ebitoji red pepe kube timirundi bamunyode ebitoji kumukolo yigwe nacho chage na kumukolo nalabo obuchayi buli mm. obuchayi bwe nalaba sokola kusonywa mwuche chiba kolo ububi bwoda yo bakuta mm -mm. nendo osobola kusonywa nota dayo tekisoboka eh osobola kusonywa bano ba voka tiva genda ensi ya bachawa nyu atema kamba buli nze ndabi ntubi ntuna bwenti nekolaje do you see kenya kenya olomos ebintu byonna ebiguddewo naye olaba bekiriwo gafulumyeddenti covid-19 eri ekenya mpitirivu nnyo what they have done mm. is to go back to nomowak raise money to treat the victims thats the kenyan theory instead of staying at home nga abantu tetusobola bawa kyakulya tugende tukole katukwate naye nga treatment tumaze gitegeera weeri kaakati mwekyammwe abantu babaguza buwaguza hmm. era mmwe ate kyemutamanyi muzeeyi kyatamanyi nti abatunzi ba kampuni ezireeta tiagas abaopositioni balinamu shares n'abapoliisi be kubanga ka, ka, kenya amawulire gano bagakubira ku mande hey. Eh. nga bakafiira abantu kikumi kinana bata hey. Eh. nga abantu abakawonawo bali enkumi bbiri zokka eh. naye nga bakakwatibwa obulwadde bali omutwalo mulaabamafiya hmm. bebalemesa buli kintu era mukatabo kankanokalabakanakatabo hmm. kenawandiseolaba nti erection za uganda zigenda kubeeramu hmm. okuyiwa omusaayi mukikolemu mukikolemu tolira basikeletoni bwezizinakugambye nkunyonyola nenkugamba nti scientific erections tezijja kukola what you should do harmonize the difference between the election law and the heresy act nti election lero engambo kuba enkungaana election gundi health eh, eh, act engambe etya dispass can't we have an equilibrium can't we have a, a common position we agree ti one enkungaana mm. mm. zikubwe naye nga bobuzavinga bino two enkungaana zikubwe naye nga temusomba bantu enkungaana zikubwe nga zikubwa two miles or three miles from the, the biggest city mm. etulabe eh, abatambuza ebigere abaagala ennyo okubawulira Uh, uh, uh, anti sikyebateesako kuba opposition teyagala kalulu opposition teyagala kulonda nabinali mutebagala kulonda wanayagala museveni yekka nkubuulidde hmm. baba muleta impossibility hmm. nti bakugamba akaluka eyongereyo tebakubuulira repercations genda omubuuze mukodomiwo akalu ekweyongerayo tukola kitya president akwaza speaker Eh, Nida nti kati bwakola emergency hey. Eh. okujanga kigenze bugenze. Eh. Hey. Nebo alangira state of emergency. Hey. Bibera status quo sigalawo. Aha. E, e, Niyo ne, kati ateba bantu bagala kuchigamba president. Anti chengu ndo si kuchigamba. Mm. Eche chiyamba Museveni okubera boba lwanyisa Museveni nga muntu. Batu ka ku conclusion nti Museveni sa wangulwa. Katulwanire term limits kati je tulemesa iki eh, kumujja kensambu mwetano kati eh abo opposition batya mu 7 bo baagala bamubagirewo balina mentality babesi balina mentality y'emidaala gy'omwowino mm. jajja musiranye atunda nnyo kweka omwana omugezi bwaba abasinga musoma bitabo oba mutta mutte there is no effort no. to remove museveni their conclusion is museveni is not defeatable no. so if museveni is not defeatable then it means enali musupporters will cling to him mm. nawulireko dr kiza besig <laughs> ah, ah, yabagambye nti ayagala kudda mukwesimbao era bamusweet talkingbantu babiri abalina valu kati kankubulire eh. kati situation eno gyendimu hmm. nga njanalizing abalina vali mupolitics wa uganda kati bali babiri abasinza banabwe ku age kubanga ene waffe yokyaggwadda besige is very important to the opposition why under presidential elections ekibiina kyopozisoni ekisinziza ababaka abangi mu paalamenti simwemuva nesisalire simwemuva opozisoni leada ekibiina kyomuntu eyali sekendiranap kukaluka puresidenti bwaba ayinayo ababaka nebaba basatu mwemuvaho lead of opposition ekitegeeza nti besige akyali wamaanyi nnyo tiifu besi ye comes back and become second to Museveni kubanga nabo nze kyembagala ka abasajja abo kyebaga abo opposition mm. ababa FDC mm. bobuli kalulu batukole batusaba kya kubiri bobuli kaseera batusaba kya kubiri mutuwe ekyokubiri diru ya gwada tukalaba kano bukalo bubiri tuwagala chakubiri tuwagala chakubiri ii chakubiri chibasaba kakate era era na uganda wabasala wanda nti abasajja wakala chakubiri mumuka sawa mjama wangu muko le ee mumuka chakubiri chisoka you don't know the, the, the politics of symbolism. Banabasaja Bagalacha Kubi, Erechi Tubawa. yoba esi yalwanira kyakubiriwawanika ah, obugala awanika bubiri nti muntu ekyokubiri tetulina mutto naawe gwewagwamudda atayagala nuuni oyagala bulenge bas twala obulenge bwe twala obulenge wedi wikwala ova obulenge bobi wine talina political party and is time bad we alina okugenda muerekete commission atekeyo application emuwaki emukiriza okukola political parties kaka political party bajja mugatuli time bad you waited all this, this years tuli kubyakulonda kakati people power nebetwala abantu kikumi bali independent temuva mu opposition leader nebaba bebasinga wadde nabo bagala okufuna dean of opposition kakati abefu disi badduse ku besigi ne balage bwa mugisha muntu why constitution ekuga nti okyusa party mu mwaka ogusembayo kakati ekiruma besigi eki nti mugavu mu parliament omwe kyemutamanyi buli mubaka wa parliament ekibiina kye kimuwa sente ng'akalulu katuuse kivula ba nrm ekutudde obubajjo bajjo mu constituency ti with 400 mps eyinza okuvayo ne 50 billion ono mukodomi wewajeema ajja kufayo ne miliyoni bibiri okugenda mu kaludu from the state from the state according to the political party zero hmm. babawa kakati besigi bagala omundi nayinga sente bana balazeeno kakati solution eri egi unless mugisa muntu mages with bobi wine bobi wine ruza ajja kutwala abantu butantiyo tekimugasa kubanga hmm. bakubye nyo ate besige nti moolo ya gavumenti omanyikankubulinnabagamba ekintu kimu hmm. nti mwe mulowooza abavubi tebalowoozangako ku kintu ekyo ti ennyanja bwe kiba kitutwalya esaawa kumi okusomoka ennyanja lwaki eryato teriva eri netusinkana mu nyanja wakati mm. gwe novuga noddayo nono nagenda okujja omuntu mulyato muno muteeka muddala wakati munyanja kakati okuddira abawagizi ba bobi wine nga bwe bafanna bwe mbamanyi okubakwasa eh, anybody awo kaluma nnyo era hmm. kubanga mubazimbiriza ku bukyayi hmm. kakati ate obukyayi kati ate bafuuka batya abalungi hmm. so hmm. kati kyova olaba nti nze nkugamba nti kampeyina wa bobi waine asinga obukulu yebalamu ah, anti bulira hmm. balamu aleeta bazaali bavume bobi waine abasoga yatuvumye yakuvumye gwe bawafumbire omusajja esouth africa musoga kati bwe yagenzeeyo zaali yalinyeeyo he was in Egypt. He take Abu Baba Aliaza. He was Baba Ono celebrity. We Baba Aliaza. We in Bamu. It am Abu Mbu. Mbu in Abu Mbu. Soga we. Mbu Afungira Musoga. Samanga Ali Musoga. Ono South Africa Musoga. Obo Tanzania. He Tanzania. Ayo gera Musoga. Ayo no Musoga. Na alukova. Tosobola. Abu Baba Aliaza. We we. Hmm. Zinabe unyesha. Ndimutabani wangono mwana mtu mumwe milioni atano. Hata jakoma wu. kenkwata bala n'omulala ali awo ntimwena alemu nganze temuzimpangako neddolosajjaomwe muve ku mwana wange tajja kuva mu people power n'omukazi tajja kuva mu dp no bajja kwokya amayumba gange nti nze nsindika ah, famire yaffe tegulwabajja kuvayo mupeoplpower nebamutulugunya nebamukola batya tajja kuvayo kubanga ajja kwokesa enyumba eh, zange mu future tayinza kuvayo nono mudipi tayinza kuvayo naye mumiri njakubanamugambye nti gwekasaba zireeta mpita nkubeka omwenyono babala mumuteeke ku ttaka Why do you try, why do you want to give him 50 million which you have never given me? mbu bamutunde bamulamuze tukiyita horse trading trading horses njagala nkubira essimu nti muli naye balamu olaba enyondo bwe yewuubatajja zikwatako nze ewange ewakane boba mwana muwala ne tutula fedda nenkuga nti oyo omusajja muganyi oba mwana mulenzi bwakulugunye wange tonyumya i told you you decided kafiiremu todda kati oyo tajja kudda tagenda kuva mu people power oba emutulugunya e oba ekola kubanga bajja kugamba nti mirundi kitaawe yamutumayo atukette bwokya amayumba gange he must remain there eh, n'omukazi mu dipi ayina tu remain there teri kukomawo ekyabatwala eyo eh. <laughs> because for me i know nti owa dp baprovokinganga nga babategesa omuttabagaye nti naye oyo omukazi naye musiru kubaoyo omusajja omukambe oyinza omukola ebyo nga bategesa omutta nenkipulayinga kuulu whatever they do nkimanyi nti kakati bamwetike owange muzaale abamwe mugule bano bamalaaya owange tajja kuva mu people power yagigendamu nemubulira nemuterawo nekitiyo mu nsonda kyakumuziika nti gwe olowooza ntimulaba brutalize ya polisi hmm. lwaki bakuba abantu nokwata abantu nogenda mukatale nokuba abantu babakuba muluddewo okuyiwa ekintu muluddewo okuyiwa ekintu muluddewo okuyiwa ekintu bruto police why is it bruto unnecessary akatale kegindi kebusega nanyini katale akugambye tebansasula they don't pay me mm, kubanga lwaki bala dc sente bebazirya dc wele kwa kwa scored ala dc wakilendi na mubi wenge vya wale kwa kwa senga mbe nyanya mutwe yes you, the ala dc you have issue you have what mm. you knew that something was boiling mm. in the market what the man wants is to be paid his money never denda uzanti umusaji agala na kubago bawazi mbewe jiri no the man said i've been demanding my money mm. ala dc owalu baga nga siya adia send simple matter call the meeting bagambi sente mumulie ndalazo na na hizi sente mituwala anaga sorozi babu linunako mm. zino sente mcheke kwa account wait ne wait wait ne wait, wait. nga za kusasula angani nanyini do you call him tear gas nagendera kusinga bamukubye nenyanya mutwala adisi wa kampala wa lubaga what do you go there you are helping lukwago mbagaye nti eh, omusajja wamaanyi lukwago kati namulaba jjo munema namulaba munema aba gavumenti bamukolera paasi nema nejegoba abantu lukwago naddukirayo according to regulations a state council temukirizibwa kuvaawo nasala endongo nabo kakati gwe owa gavumenti oliwa nabagendye munkwaya zalukwago mukimayoki abenane mubabalete nga tebalinya you have all the structures mm. is, uh, to get the information earlier than anybody anti nkubuulira ala disiwa erubaga akimayoki naye sente bebazirya mu paaka nogamba takisi paaka ndigyewo sente sente nababuulira dda biri nti ezo tezivaawo loading fee zaali ziyamba administration mundo mukabi ziyamba baddereva mbunzi jewo namugwanya totegeera totubuuza ffe era bazizawo kwayatire eh, ne pulezidenti yazijjawo nezimulema kuba temumanyi nti driver tebamutundira mu motoka an employed driver is a guide he comes at the stage to wait a eh, car tayinza kumunoonyeza buwei kakati inabusensi ya insurance ya wibaba tasoma atebe kuli ya insurance what matters ntibana wibazi babaku kubaka kati ngeda ninevuzo kutegira kwa waba kazao abafuga kampala no government the minister of kampala today addressed 3000 taxi drivers and gave them the following eh, eh, regulations 3000 taxi drivers nga kulugudo kulike motoka abo bayayi kyenkunyigiro kitegeera hmm. kati ezikola ziri mmeka noga nti abasomesa bonna babeetaaga oba muli baprivate muli bakyala disa betaaga mukitumugombolole eyo noga nti amasomero gaguddewo <laughs> naye muyina emitwe muyina emitwe so if i have 10000 registered tax drivers mu exercise what prevents me from making okubateeka kubafuula baderegesi nebagenda erikogo nebalonda nibirunda mwikibina i've already have 10 processed 10000 bikuri mumuri eh but they don't solve a problem why first of all they are not naturally gifted to bali basente kakati nno njagala kumali kwa kauta amali kamano kujibirango bino mukobona fatuliza a program jagenda kwa agenda omkoko na vu mularu oba mulamu wanuku chenda bunana katondo nya fm radio rasa mainja bona kwa wednesday tubera ni sawa 12 okutusa kwa sawa 2 ezoku amacha uh, Eh, program tuwajungira mwesawa enda eh. namba tuwachu soru naku nene tuwajungira mwesawa kakwa uru wabuwomi eh, kakwa uru wabuwomi mwachiche chujogede babatunda abatunzi bebagamba abatunzi nza ababasajja ambasasira umusajja umu ya wero kapaka ya wero umzanyo esuden inga kumukwala bube neguda underground neguwera popular why don't you train hmm. the mafia gang train speakers to defend you not money some people are not to buy do, uh, do they want to be known some people are not buyable move funny buy you buy you but, but do the mafias want what, to what i have not seen there a medical doctor but they have the best lawyers in town the boba infiltrating uh, museveni baronda bebawamba kyovola bandi gundi oyo muli agonja bamuwandikako bulungi nnyo ngaakoza akiivi lwaki mu bulamuzi gyagenze agenze bakolera bamweta era nze sisobola kudya mulyago nja kumpozesa musango gonna anti kati ekimuwandisako mulyagonja nti akoze bulungi kati basindisa ambasada waabwe mukoti eh. anti nkubuulidde eh, nga bwe bakugambye nti abasajja batubbye nnyo sente ekintu ekyo nakibabuuza naye mbagamba wisudlwakojowantiziwife tobin parliament wisud asimwantiziwife tobin parliament wayisudde basajja balaba ntitosobola kuddukafulume nga bali bwerere eh. nga besize oliakikola waliwo omusajja omukulu akikola yayogerera ku zoomu bwati oh, waliwo lwebagitekawaliwo zoomu lwebagiteekako ekiro nempulira amaloboozi agaliko nentya n'okutya eh. natya mulimu amalozi gatusubya eh, eh, eh, museveni asula kukizibuvekumbaotamale njagala okwebaza webale nyo balinalafomi gatuliza muhozi bwatakwata falu muhozi bwatakwata falu kufulumya bantu abo mu state house um, bujakera kumacyanga muzeyi bamubyekokuwange uh, uh, kiyingi akutumidde uh, Uh, walwa nagobaita muwanguzi uh, sorry joel enamta uh, joel <laughs> enamutumba eh. eh, nabe enamutumba bakutumide bakwebaziza eh. nyo baganti omukuku na mtu ebalize eh. uh, ono ye yaha yabera kibuli naye akwebaziza omulimu gwokola uh, n'abantu abalaba enjawulo walwa nagobaita steven alika bwanga sibutebo eh. eh. oweka bwanga sibutebo yes. Eh. naye akutumide agamba nti awa nze okujjako okusabira tamanya eh. omukisa ah, abamu tebamanyaokumanya ah, mirundi alina amaanyi hmm. olutalo oluli wakati weriyoda ne kateesomba mm. munyika eriyo ndasoka natambuza obutambi bwange mm. nti nze nkubaani nembaga nti aa bumbi bebamu erioda nekatesumba bumbi bebamu uh, kubanga erioda naye bamuvunana ebyagavi ebyeddwaliro tomanyi nti yali mugavi nebamukula mm. naye nva yazikwatamu kakati abo nzimpagira kaana nyinza okwogerako ku kateesumba lwa nsonga hmm. ye yavuddeyo n'abagaa nti abange fairo ziizi nebintu nze mumbadde muzitwala munkwateko mulabe hmm. gwolaba mukwatako ah, ah, believe nti ono omukazi yasuula banka ovaall places wodugo tuntungamu museveni zasestgund home nti oyo wateepa obukalenaga nti ova olopulesensi agenza entungamu tesobola naye bakugamba they have been relocated to politics because of fear of assassination